Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Man kura al Qur'an wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah dauhu ahsanu min dau'is syams fid dunya Barang siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian mengamalkan terhadap isi Al-Qur'an tersebut maka Allah akan memberikan mahkota atau jubah kehormatan kepada kedua orang tuanya di akhirat nanti atau di hari kiamat yang mana jubah atau kehormatan tersebut sinarnya lebih baik dari sinar matahari atau lebih terang dari sinar matahari di dunia para sahabat Al-Quran yang berbahagia pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau mengurai tajwid yang berada dalam Al-Quran dan kita sambil belajar bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar atau belajar bagaimana menentukan hukum-hukum bacaan panjang dan pendeknya dan pada kesempatan kali ini kita akan membaca surah Al-Baqarah mulai dari ayat 275 sampai 276 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون خطوته الشيطان الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد يمنعك الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca sekali lagi dan kita bersama-sama belajar tentang hukum-hukum tajwidnya. بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس Alladhi zi hukum bacaan matabi'i Karena daya sukun yang didahului baris kasrah Panjangnya bunyi zi dua harukat Alladhina ya'kulu lu Hukum bacaan matabi'i Karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah Panjangnya bunyi lu dua harukat Ya ta'kuluna ruiba ba hukum bacaan matabi'i kalimi karena ada harokat berdiri pada huruf ba panjangnya bunyi ba dua harokat ya kuluna ruiba la yaqumuna illa la hukum bacaan matabi'i karena ada huruf alif yang didahului baris fathah kemudian ku hukum bacaan matabi'i karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah kemudian di sini mu juga hukum bacaan matabi'i karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah panjangnya bunyi ku dan mu dua harkat لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان Ta di sini hukum bacaan matabi'i karena ada harkat berdiri pada huruf ta. Panjangnya dua harkat. Syaitanu minal mas Kemudian di sini tanda waqaf namanya waqful aula. Boleh berhenti, boleh tidak. Zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba. Za di sini ada yang menyatakan matabi'i kalimi ada yang menyatakan mad badal namun cara membacanya yaitu dua harkat bunyi za zalika bi annahum anna hukum bacaan gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid huruf gunnah musyaddadah ada dua yang pertama nun yang kedua yaitu mim Cara membacanya bunyi A dimasukkan kena sambil didengungkan serta ditahan atau dipanjangkan dua harkat. Bi'annahum Hum hukum bacaan Izhar syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf selain mim dan ba' Membacanya bunyi hum dibaca dengan terang dan tidak boleh mendengung. Bi annahum qalu Lu hukum bacaan majais munfasil karena ada matabi'i yaitu waw sukun yang didahului baris dhammah kemudian bertemu dengan hamzah yang berupa alif di lain perkataan membacanya bunyilu dipanjangkan dua setengah alif atau lima harokat. In amal inna di sini hukum bacaan gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid membacanya bunyi i dimasukkan ke na sambil didengungkan dan dipanjangkan 2 sampai 3 harakat innamal kemudian di sini ada alif lam qamariyah membacanya jelas dan terang إنما البيع مثل الربا kalau di sini mithlur di sini ada alif lam cuma di sini bukan alif lam qamariyah alif lam syamsiyah tidak harus dibaca mithlur riba kemudian di sini ada tanda waqaf namanya waqaf lazim wajib berhenti di sini Selanjutnya di sini ba hukum bacaan matabi'i kalimi. Panjangnya ba dua harakat. Kita lanjut. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Wa ahallallahu lafaz Allah dibaca dengan Allah atau dibaca tebal karena huruf sebelumnya yaitu lam berharakat fathah kemudian lafaz Allah di sini hukum bacaan matabi'i kalimi karena ada harakat berdiri pada huruf lam panjangnya dua harakat wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba tanda waqaf namanya waqful aula boleh berhenti boleh tidak namun sebaiknya berhenti faman ja'ahu maw'izatun mir rabbihi fantaha falahu ma salaf faman ja'ahu Hukum bacaan ikhfa hakiki ditandai ada nun sukun yang bertemu dengan huruf jim. Membacanya bunyi ma disamarkan serta didengungkan dan dipanjangkan dua harokat. Faman bukan faman ya, faman samar. Faman ya Ya hukum bacaan mad wajib mutasil karena ada huruf mad atau ada matabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu perkataan. Membacanya bunyi ja dipanjangkan lima harakat. Ja'ahu hu hukum bacaan mad bada hukum bacaan mad silah qasirah karena ada hak domir yang diawali oleh huruf hamzah yang berharkat hidup dan tidak ada kaitannya dengan kalimat-kalimat berikutnya. فمن جاءه موعظة tum hukum bacaan idgham bi gunnah karena ada tanwin dhammah yang bertemu dengan huruf mim membacanya bunyi tu dimasukkan ke mi sambil didengungkan dan dipanjangkan dua sampai 3 harakat mau'izatum mir huruf idgham bi gunnah ada empat yang berkumpul di dalam yan mu. yang pertama ya yang kedua non, yang ketiga mim yang keempat waw mirabbihi mir hukum bacaan idgham bila gunnah jadi ada idgham bi gunnah ada idgham bila gunnah kalau idgham bi gunnah dibaca dengan mendengung kalau idgham bila gunnah dibaca tanpa mendengung di sini cara membacanya bunyi mi dimasukkan ke ra tanpa mendengung hi hukum bacaan maksilah qasirah panjangnya dua harakat من ربه فانتهى فان hukum bacaan ikhfa hakiki karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ta membacanya bunyi fa disamarkan dan didengungkan serta dipanjangkan dua harokat fantaha ha hukum bacaan maktabi kalimi karena ada harkat berdiri pada huruf H, membacanya bunyi H dipanjangkan dua harkat fantaha falahu hu juga hukum bacaan maksilah qasirah panjangnya dua harkat falahu ma salaf ada tanda waqaf namanya waqful aula sebaiknya berhenti وأمره إلى الله وأمره هو di sini hukum bacaan matsi matsilah tawilah ada matsilah qasirah ada matsilah tawilah kalau matsilah qasirah hak dhamirnya tidak ada hubungan dengan kalimat berikutnya kalau maksilah tawilah hak domir ini bertemu dengan huruf alif. Ketika hak domir diawali oleh huruf yang hidup dan bertemu dengan huruf hamzah atau alif di kalimat selanjutnya maka disebut dengan bacaan maksilah tawilah panjangnya boleh dibaca enam harkat wa amruhu Di sini ada lagi namanya waqful aula, tanda waqaf. Sebaiknya berhenti. Kita lanjut. Wa man 'ada fa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Wa man hukum bacaan izhar halki, karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf idhuhar yaitu ain membacanya bunyi man harus dibaca terang dan tidak boleh mendengung wa man uad tidak diboleh dibaca, dibaca dengung seperti ini wa man uad tidak boleh huruf idhuhar ada enam yang terbagi menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama ada di tenggorokan paling bawah, hurufnya H dan Hamzah. Bagian yang kedua ada di tenggorokan bagian tengah, hurufnya yaitu Ain dan Ha. Huruf yang terakhir yaitu berada bagian eh, tenggorokan bagian atas, hurufnya yaitu Kho dan Ghoin. Ketika non sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang enam tersebut, maka tidak boleh tidak boleh dibaca dengung dan harus dibaca terang. Wa man'a a hukum bacaan matabi'i panjangnya dua harakat. Ada faula la hukum bacaan mat wajib mutasil karena ada mat yang bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat membacanya bunyilah dipanjangkan lima harokat faulaika asha ha hukum bacaan matabi'i kalimi karena ada harokat berdiri pada huruf ha panjangnya bunyi ha dua harokat ashabun pembacaan gunnah syamsiyah karena ada non yang bertasydid jatuh setelah alif lam syamsiyah membacanya bunyi bu dimasukkan kena sambil didengungkan dan dipanjangkan dua harakat ashabun nar tanda waqaf jaizul waqfi boleh berhenti boleh tidak ketika di diwaqaf maka di sini nar hukum bacaan mat'arid li sukun karena ada mat-tabi'i yaitu huruf alif yang didahului baris fathah kemudian bertemu dengan huruf ra yang disukunkan karena diwakafkan maka cara membacanya bujinnar boleh dibaca dua, empat atau enam harukat hum fiha hum hukum bacaan idhuhar syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf selain ba dan mim. Membacanya bunyi hum dibaca dengan jelas dan tidak boleh mendengung. Hum fiha khalidun. Kha hukum bacaan matabi'i kalimi panjangnya dua harakat. Khalidun. Dun hukum bacaan mal'arid isukun. Is Karena ada matabi'i yang bertemu dengan huruf nun yang disukunkan karena berhenti Membacanya bunyi dun boleh dibaca dua, empat atau enam harukat Kita lanjut Yamhakullahu riba wa yurubis sadaqat Yamhakullahu riba di sini yam tidak boleh dibaca yam hakum harus jelas dan terang karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf ha membacanya dengan izhar namanya izhar syafawi yam hakumullahur lafaz Allah dibaca dengan tebal karena huruf sebelumnya yaitu qaf berharakat dhammah yamhaku Allahu riba ba hukum bacaan matabi'i kalimi karena ada harkat berdiri pada huruf ba panjangnya dua harkat riba wa yurbis sadaqat tanda waqaf namanya waqful aula boleh berhenti boleh tidak namun sebaiknya berhenti. Ketika berhenti di sini, maka terdapat hukum bacaan arid mat'arid sukun karena ada mat'abi'i kalimi yaitu harakat berdiri pada huruf qaf yang bertemu dengan huruf ta yang disukunkan karena waqaf. Maka bunyi qad boleh dibaca 2, 4 sampai 6 harakat. Wallahu la yuhibbu كل كفار أثيم والله juga dibaca dengan tebal karena huruf wawnya berharkat fathah. Kemudian lafaz Allah hukum bacaan matabi'i kalimi panjangnya dua harokat. Wallahu la la hukum bacaan matabi'i karena ada huruf alif yang didahului baris fathah panjangnya bunyi la dua harakat la yuhibbu kullakaffarin rin hukum bacaan izhar halqi karena ada tanwin kasrah yang bertemu dengan huruf izhar yaitu alif atau hamzah membacanya bunyi rin dibaca dengan terang dan tidak boleh mendengung kafarin asim misalkan dibaca dengung kafarin tidak boleh harus dari rin langsung ke a kafarin asim asim di sini ditutup dengan bacaan maqari lisukun karena ada matabi'i yang bertemu dengan huruf mim yang disukunkan Membacanya boleh dua, empat sampai enam harukat. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, sampai di sini pembelajaran kita pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullahu khairul jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.